preparado, Vegeta, para sentir o poder do Rei dos Mundos? Você não passa de um pobre diabo. Poder feito vir até aqui, eu mudarei meu propósito e acabarei com esse planeta. Sobreviva a isso, Modon! Terei que usar minha nova transformação com esse verme. Uh, uh!